aqueles olhos que refletem luz no meu coração. O 前は本当にうざいな。 ちゃんに現実までかけることはねえだろうがまでかけることはねえだろうが渦巻きなると内葉サスケお前たちなら俺たちとは違う決着もあるだろうやはりまずはお前かナルト 場所を変えるお前なら分かっているな惨めだな。親離れもできねえガキ一人が Whoa, nice graphic! That's really impressive. Whoa. Whoa, just. Whoa. Bravo. Wow. Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always left. After the.